canviar la forma de treballar des de l'empoderament, des del coprotagonisme i des de la reactivació del barri, i per tant no només invertint diners i, i posant recursos en el sentit ampli de la paraula, sinó treballant colze a colze per desenvolupar les potencialitats que tenen tots els barris de Barcelona. També aquests en els que estem intervenint. Els barris tenen moltes fortaleses, tenen moltes virtuts, tenen moltes capacitats i el que volem també que el pla de barris posi en valor tot això, no? tota la fortalesa, les capacitats, eh, la identitat, el motiu d'orgull d'aquests barris. El pla de barris hauria d'aconseguir que els barcelonins en el seu conjunt i els ciutadans metropolitans fins i tot en el seu conjunt identifiquessin el Bon Pastor, Besòs Maresme, eh, Trinitat Nova o Trinitat Vella, no només com un d'aquells barris que en sabem el nom perquè està situat en un mapa, sinó perquè té característiques, aspectes i potencials que val la pena conèixer, que val la pena descobrir.